მოგესალმებით. გაგრძელებთ ბრძოლის გაგრძელებას. დღეს მოგწოდ აი ამ უზორს. ამ ძალიან ლამას უზორს. ამ უზორით ხსოვენ ძალიან ხშირად კარდიგანებს, ჟაკეტებს. მე თუ მკითხავთ რეკომენდირებულია და მეც ალბათ მოგწოდდი უფრო ბავშვის დასაცავად. იმიტომ რომ რაღაც ისეთი სათამაშო სავით არის, სათამაშოები არის, აა ხელის მოსაკიდებელი ისეთი. ამ ნაკსოვს ქვია ზოგი ეძახის მარცხლები ყუთში, ზოგი ეძახის აა საჰაერო ბურსებს. მეც ალბათ უფრო მარცხლებს დავაკეთე. და ძირითადი სქემა შედგება 6 თვალისაგან. საქსო ჩხირებზე თუ უნდა აკვირფოთ იმდენი თვალი, რომ იმ თვლების რაოდენობა იყოფოდეს 6-ზე. ჩემ შემთხვევაში ნიმუშისთვის მე აკვირფავ 24 თვალს. ამას პლუს 2 განაპირას აქ 24 წვალი. პირველი წვალი გადაგვაქვს მაგრამ ჩვენზე. და ვიწყებთ პირველ რიგს. პირველი რიგი იწყება 10 წვალიდან. ორი უკუღმა ერთი წაღმა ორი უგუღმა ერთი წაღმა თვალიდან უნდა მოგხსოვოთ ხუთი თვალი იყურეთ ერთი ანუ 1 2 3 4 და 5 შემდეგ ვიმეორებ ისევ იმას პირველ პირველი სქემა რაც მოგხსოვეთ, ანუ უკვე 6 თვალი ისეთქა, ხო? 1 2 3 4 5 და 6. მე 6 თვალიდან ამოვყვანეთ 5 თვალი. ანუ იგივეს ვიმეორებ ახლა უკვე. კიდევ 2 უკუღმა თვალი. 2 უკუღმა თვალი. 1 წაღმა, 2 უკუღმა თვალი. და ერთი წაღმა თვალიდან უნდა მოვყოთ ხუთი თვალი 1 2 3 4 5 6 გადმოვიტანთ მარჯვენა ჩრდილო შემდეგ ვაგრძელებთ უბრალოდ იგივეს იგივე სქემას ორი უკუღმა თვალი ერთი წაღმა ორი უკუღმა და ასე შემდეგ ვამთავრებ უგუღმა თვალი. რიგ. აი ეს. შემოვატრიალოთ. სოფ უგუღმა ხარეს. გადაგვიგ პირველი თვალი. ხოთ სოფა. ორი აღმა. ერთი უგუღმა. ორი აღმა. და ნამად წლებს ნამად წლებს სო წაღმართ აი ესე ერთი ორი სამი ოთხი და ხუთი აი ეს ხუთი ნამატი თვალი შემოკარგებო აი ხლა გაჩვენებთ აი არის ეს მოგესმით ჩვენ ახლა აი ამას აი ეს ხუთი ძვალი არის ეს გავაგრძელეთ ხსოვა ორი წაღმა ძვალი ეს იყო ორი წაღმა ორი წაღმა და ისე ხუთი ძვალი მომხდოთ წაღმა ერთი ორი სამი ხუთი და ხუთ ჩვენ ახლა მოვხსოვეთ ა აი ეს ორი სექცია ასე ვთქვათ ორი მარტივი მოვხსოვეთ და ახლა გვხსოვთ მესამე ორი სამი ოთხი და ხუთი ასე რიგის ბოლომდე გვწოდ მესამე რიგს გადავიტანოთ აღმართვალი მოგვწოდ ორი უღმა ერთი წავნა ორი უგმა ხუთი უგმა ანუ კიდევ შეგახსენებ შემოკარგებობ რომ ხოლ მარ აი ეს ის ხუთი უგმა რომელიც შემდეგ აი ასეთნაირად გამოჩნდება ნახსოვზე შემიცავ. ორი უთი, მაიცი წამო ორი უთი, მა ეს ორი სამი ხუთი, ორი უგომა, აა შორია, ერთი წაღმა, ორი უთი. ორი ორი სამი ოთხი ორი უთი, მა ორი უთი, მა ასე ერთი ორი სამი ოთხი ხუთი ორი ძმა ერთი წაღმა აი ეს წაღმა აი ეს წაღმა შემოკარგებო აი მე და აი ეს წაღმა ნაკლოში არის აი ეს ეს იგი ჩვენ ახლა მოგწოვით მესამე რიგი. მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე რიგები ა არაფერი არ იცვლება. შემოვატრიალოთ. ეს არის უკვე მეოთხე რიგი, უკუღმა იგი უკუღმა მხარის უკვე წაღმა უკუღმა წაღმა უკუღმა მოხუთი წაღმა ორი სამი ორი დაღმა და ეხლა მათ სწორ უღმა მხრიდან ერთი ორი სამი ორი და ხუთი ორი დაღმა ანუ ასე ვაგრძელებთ ჩვენ უღმა მხარეს გზოვას როგორც გვიჩვენებს თვლები, როგორც არის განლაგებული იმის მიხედვით. აღმას, აღმოცხოთ უკუღმას უკუღმას. ესე იგი, ესე გავაგრძელოთ, მოვხსოვოთ აა ეს არის მეოთხე რიგი, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე რიგებს რომ მოვხსოვთ, შევხვდებით უკვე მეშვიდე რიგის მოხსოვის დროს. ესეც ასე. მოვხსოვით 6 რიგი. ეხლა უნდა მოვხსნათ მეშვიდე რიგი. მეშვიდე რიგი იწყება ასეთნაირად. გადაგვაქვს პირველი ბალი. ხო, ორი ყურმა. აი ამ თვალიდან, აი ამ წაღმა თვალიდან უნდა მოვიყვანოთ ხუთი თვალი. 1 2 სამი ოთხი და ხუთი გადმოვიტანთ მარჯვენაშუა მოვწოვოთ ორი უკუღმა ეხლა რომ ვწოვდით რომ ვამბობდი მარცხოვნებში აი ეს არის იმ მარცხის სივრცე ეხლა ჩვენ ნახეთ რა უნდა გქნათ ეს ხუთი თვალი უნდა მოგწოთ ერთად და ეს როგორ უნდა გავაკეთოს და მიყურეთ მაგეთ ახლა აქედან მე როცა ვუყარო და აქედან რო გამოვიტანო ეს ცოტა ძალიან მოუხერხებელია ძალიან ძალიან მოუხერხებელია ვერც ვახერხებ ფაქტიურად ძალიან ძნელია ამის მარტივ ვარიანტს შემოფავაზებთ ანუ სამი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩრდილზე ორ თვალში გამოვიტანოთ ზათი და აი ამ ზაფს, აი ამ თვალზე გადმოვატაროთ სათითაოდ აი სამი თვალი. აი და გამოვიდა ორ თვალში გამოყვანილი აი ეს ერთი თვალი. აი ეს მეერე. ორი უღმა იმედით ამ რაღაც ხერთან გამოვიყვანოთ აქ ხუთი თვალი 1 2 3 4 5 ანუ ნახეთ რა ხდება ესეი აა დაგხურეთ ერთი მარცვლი და ვიწყებთ მეორეს ისეთ წადაკიცებურად იწოლება ისეთ წადაკიცებურად იწოლება 1 2 ორი უკუღმა ისე ხუთი თვალი შეხვდა გადმოვიტანოთ სამი თვალი მარჯვენა ჩრდილზე ორ თვალში გამოვიტანოთ ჯერ ჯერ ორ თვალში გამოვიტანოთ ზაფი ორ თვალში ისე და აი ამ თვალზე აი ამ გადავატარებ საკუთაო ტანი სამ ხოლ და გამოვხატე ფოტოს ე ჩავაჭინე ფლები გადაგეთ ფოტოს გაგძელი ფოტოა ორი უღმა და მივადგეთ ისევ აი ამ საღმას ეს საღმა ფლების რიგი ერთგვარი ღეროა მარცხისთვის ნახეთ აი ხოლო Αν έμφαρε χέρος. Αν είστε πιο γεύστοι. να όψει. Έτσι, πόρει. σάμι, πόρτιτα. Κούτι. Έμπαικ πόρει ο უკუღმა თვალი ერთად უკვე ვიცით როგორ მოვწოთ ხუთი უკუღმა თვალი ერთად მაგინა ჩხილზე გადავიდან ორ თვალში ამოვიყვანოთ ანუ ესე და აი ამ თვალზე უნდა გადავატაროთ საკუთარ დაუსვენებას. სამთა, დაცემული სამთა. და გამოვხარჯოთ ცოტა ხელ, ხალხი. ну чалса ребят эс орю гума сахматвалში გამოიყენოთ ხუთი ფალი 1 2 3 4 და 5 ორი ზურმა და განაგერა. ამის ნახვა გამოვიდა. აი გამოვიდა ესეთი რა. ახლა ჩვენ ვსწავლთ ამ უკვე ნერვერიქს გვაქვსები. დიახ, ნერვერიქს. დიახ, ნერვერიქს. გადავიტანოთ განაპირა წვალი ერთი წაღმა ორი წაღმა და უნდა მოგწოვოთ ახლა ეს ფლები უნდა მოგწოვოთ წაღმათ უნდა მოგწოვოთ რომ იქით ამ ხარეს გამოვიდეს აი ესეთი ფორმები აი ესეთი ფორმები otur, Basit. Orucağını belki uygulama. Orucağını işit milleti eğer bu tutardan ve ismartiye etkili नीचे नीचे और सामने पीछे ऊपर पीछे कुछ लिखा है। palavra. Yes. Okay. Aku gamau kore kau kau ma, kita, maksud. ჩვენ ახლა მოგხსოვეთ მერვე რიგი. მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე რიგიც უნდა მოიხსოვოს იმის მიხედვით, თუ როგორ არის განმეტებული წლები. აჩვენებს კიდევ და ორი ზომა უკუღმა წლები

ნაკლები. ასე რომ შევხვდებით შევხვდებით ჩვენ 13-ე რიგზე. მოხსოვე 12-ე რიგი. 13-ე რიგი. ორი უკულმა. აა ხუთი თვალი ერთად ხუთი თვალის გამოყანა შემდეგ იქით გადავიტანოთ მარცხენა ფერზე ორ თვალში გამოვიტან ჯერ ну, когда это катастрофа. Ну. Мы გამოვხატეთ. Так, так, так. Вот это. Ориентирован. ამ თვალიდან ამოყავს ხუთი თვალი 1 2 3 4 5 ორი უკვე მან ხუთი თვალი ერთად ორი უკვე აღმართავდნენ ამ ორიყანო ხუთი თვალი ორი სამი ხუთი და ორი უკვე ხუთი თვალი ხუთი récupère-moi a amour dans le protocole, un petit au détournement, protocole en fait. ორი წაღმა ისე უგმარები ხო სურათის მიხედვით როგორც არის წლები განლაგებული წაღმა წაღმა აი ამ წლებს ხო წაღმა ხო ნიტო წაღმა ხარეს უნდა გამოვიდეს აი ეს უგმარები მოსწორებს თქვენ მაგალითად ხრიდან და უკუღმა ხარ და მარტის ადგილებს ხო ეს როგორ გამოდის უკუღმა მხრიდან, როგორ გამოიყურება. Hm? ორმიტი კარგი მხრიდან გამოიყურება, აი hm, ეს იგი. ახლა ვაგრძელებთ ჩვენ ასეთ ნაირად. აა მეთხუთმეტე, მეთექვსმეტე, მეჩვიდმეტე და მეთვრამეტე რიგებს სწორ სურათის მიხედვით. ანუ როგორ არის გამაგებული წლები მოგხსოვს. აა აი პუტქენოც დავამთავრებარი მივაყოლე და ეს იმში ძალიანაც ოცხავენ. ყველაზე რა ყველა წელს არის. აი ნახეთ როგორ გამოიყურება რუსი ფერის სტაფი. ზუსტად იგივე ხარისხის თქვენ შეგიძლიათ უფრო სქელი ჭირებით, საქსოვი ჭირებით გამოიყენოთ უფრო ფუნქულა და თავისუფალი ნაცნობი გამოვა. ну გარკვეულ შემთხვევაში ზოგჯერ ასეთი სიმჭიდროვის ნაცნობია საჭირო და ზოგჯერ უფრო თავისუფალი. ეს თქვენი გადასახადია ემონების მიხედვით. ესე არჩევა და შეჭება. და ესე იგი მე მოგწოვე ორი ნიმუში ორფერში. აი ესეთი ძალიან ლამაზია, ძალიან მომწონს. და ესეთი ვიდეოს ასაცრეში მგონი თქვი, რომ რეკომენდირებულია ამ ნაკსოვით უფრო ბავშვის ასაცრის მოხსობა. ამ ნაკსოვით ხსოვენ კარგი განსაც. კარგი ძალიან ეფექტური რელიეფური ნაკსოვი. ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მივახლოვდა. გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ გააფიქსირეთ მოწონების ხილახზე ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩვენთვის რომ უფრო საინტერესო უზორები მოვიწიო და შესაბამისად ვიდეო გაკვეთილებიც უფრო საინტერესო იქნება აა დაიმატეთ ჩემი არხი მონიშნეთ ზარის ხილაკი ასეთნაირად ჩვენ არასოდეს არ გამოგრჩებათ ჩვენს მიერ აკეთებული ახალი ვიდეო გაკვეთილებს აა ვისურვებთ წარმატებას და მომავალში